خديجة من حي باب عمر حمص حي باب عمر أنا انتسبت للدفاع الوطني لأنه أول سبب وأهم سبب بالنسبة لي أنه سوريا بلد الأمن والأمان هلأ فقدت هذا الشيء وأنا أهم شغلة بالنسبة لي بانتسابي للدفاع الوطني أني أتعلم على السلاح وانضم للجيش وكل الشباب اللي عم يدافعوا عنا وعن وطننا مشان يرجع الأمان أكثر وأكثر لسوريا هذا أهم سبب بالنسبة لي وثانيا مشان أنا ذاتيا لنفسي أكون بعرف أتعلم على السلاح مشان دافع مشان آه، ساعد الجيش لأنه الجيش آه، يعني آه، هو الإيد الأولى اللي عم تدافع مجموع يا رجال تمام باب عمر صار في آه، هجمات مسلحة صار في آه، تهجير صار في قتل صار في ضرب صار في تهجير للأهالي فأنا آه، وزوجي طلعنا من من باب عمر انتقلنا على الوعر منطقة الوعر وبعد ما الجيش الله يحميه والله يخلي لنا اياه ويا رب يحميهم كل شب من شبابنا بعد ما حرروا باب عمر من المسلحين ومن تخريبهم ومن من الدمويه القاسيه تبعيتهم رجعنا على بابا عمر الحمد لله قلنا هلا راجعين تسع شهور انا وزوجي وعائلتي والحمد لله امورنا منيحه وحتى في امان وفي طرقات اني انا اجي كل يوم اتدرب بمركز الدفاع الوطني بحياتي هلا اهم شيء اهم شيء انا بالنسبه لي دافع بالدف... بمشاركه بالدفاع عن الوطن حتى لو كان بابره اني انا دافعت وما كنت قاعده بالبيت ما انا حرموني قعدت انا واهلي ببيتي انا وعائلتي فانا ليش بدي ضل قاعده بالبيت كشخص عادي كشخص جماد لا انا بطلع الدفاع الوطني وبساهم ضد اللي حرموني الامان يلي كل العالم بتحكي بامان سوريا فنحن بدنا نحارب لحتى نرجع هي السمه الأساسية لسوريا وهي الأمان وإن شاء الله مشان يجي أنتم وأي شخص بالعالم يجوا يعملوا سياحة أحسن من قبل بكثير عندنا بسوريا فأكيد يعني زوجي بعد ما شاف المعاناة أنا وياه عشناها وأهله وقرايبينه ومنطقتنا وحارتنا وكل أهل باب عمر يعني عشنا المعاناة فأكيد ما راح يكون عنده اعتراض كان مشجع لإلي نطلع من بيوتنا بامان ونقدر آه, نتحرك بامان ضمن احيائنا ضمن مدينتنا آه, اجت فكره الدفاع الوطني فنحن كثير اندفعنا لانه فكره كثير حلوه وكبنت قاعده بالبيت حابه تعمل شيء لبلدها يعني ما حاولنا قد ما فينا آه, لما كنا ببيتنا نساعد الجيش اللي لو بدي اوصل له قنينه مي يشرب انه انا عم بعمل شيء عم ساعد الجيش لما اجتني فكره اقدر ساعده اكثر من هيك فاكيد ما رح وقف لانه سوريا بدها آه، سوريا بدها ما انا ما افرق بين شب وبنت حب الوطن ما عم يفرق والارهابي ما عم يفرق ما عم يفرق لما بده عم يعني يعمل تفجير او شيء ما عم يفرق بين انه في شب ولا بنت بهذه المدرسه او بهذا المكان او هذا الشيء فبدهم آه، فبدها الشب حب الوطن كمان بده شب وبنت نحن جينا لهون آه، اقترحوا فكره انه مو بس تعليم السلاح في هون تعليم اسعافات اسعافات اوليه في تعليم اي شيء يعني تفكيك الغام ممكن انت اذا في عبوه ناس بتعرف نتصرف شيء مبدئي آه نحن هاي الافكار كلياتنا لما سمعنا فيها كلياتنا يعني حبينا نجي لهون نتطوع نتطوع فيها وانا بكون يعني اذا ما قدرت اكون بمعركه مع الجيش لانه ما فينا نلغي دور الجيش اللي له سنين يتدرب انا انا بقدر اكون معه آه بخطوط الخلفيه اني اقدر اسعف جريح اقدر ضم جرح اقدر حافظ على حياه هذا الجريح بين ما وصل على المشفى او وصلت سياره الاسعاف هذا آه ممكن انا اقدر انزل على مدرسه آه وعي وعي هذا الطالب لو تشوف جسم غريب ممكن يكون عم بالمناسبة ممكن يكون سيارة غريبة يقدر يخبر عنها نحن فينا نساعد الجيش بس ما فينا نغيره طبعا كان شباب او بنات لما طلع الجيش الجيش عم يطهر فانت لحتى يضل هذا المنطقه حي الحي هذا امن فبده مجموعه من الدفاع الوطني هي اللي عم تحافظ على الامان اللي, و... اللي وفره الجيش الجيش اما بيجي الدفاع الوطني هو اللي بيحافظ على الامان بيحافظ انه يستمر هذا الامان لانه لما عم تصير منطقه عم تكون خاليه عم ممكن تصير آه، يعني بيئه يرجع يجي عليها مسلحين فالدفاع الوطني مهمته انه يحافظ على الامان اللي وفره الجيش طبعا مكونة من ثلاثة أفراد عندي بنت طالبة جامعة وعندي زوجي مدرس كمان بمهنته آه، عم بيحاول يساعد الوطن وعندي ابن راح على الجيش هلا اتطوع وعندي ولد لسه صغير عم يدرس وان شاء الله كلياتنا وانا اجيت لهون لساعد آه، الناس وان شاء الله كلياتنا فدا سوريا وان شاء الله كلياتنا بنستشهد على هذه الارض كرمالها المؤامرة يلي منحاكى يلي موجهة لسوريا ونحن مع بلدنا سوريا سوريا العزة يلي بعمرها ما بتنهز سوريا المقاومة يلي كلياتها من صغيرة لكبيرة رجال ورجال بوجه المؤامرة يلي ما ما يفزعوا فينا بس نحن أقوياء وأقوى منهم ورح نتم هيك ماشيين آه، ماشيين مشية حق إن شاء الله بنكون منصورين بس الله نحن اجينا لهون آه، كرمال سوريا آه، اجينا تعلمنا آه، على السلاح مثلا الخفيف كالروسيه وكمان رح نتعلم التمريض والاسعافات الاوليه لنوقف مع الجيش السوري ونكون رديف له رديف لقوى الامن الداخلي وكمان يعني وشو ما انه رح نسوي كل شيء بنقدر عليه كرمال سوريا وكمان نحن وعدنا شهدائنا انه نحن ما رح ننساهم وجيتنا لهون دليل انه نحن ما نسيناهم ورح نمشي على الدرب نفسه وعلى درب شهداء سوريا نحن رح ننسي كل هدول الارهابيين العرب اللي طلعوا من عنا بتمنى انه يرجعوا بدل ما يجهدوا ضمن بلدنا على ارضنا يروحوا يجهدوا بفلسطين وبالجولان من هدول العدوان الاسرائيلي اللي عم يقتلوا فيه اخواننا اللي من يعني ما في بيت لا في مخطوف ما في بيت ولا في شهيد نحن دفاعنا عن الوطن يعني مؤازرة مع الجيش السوري وكمان محبتها من الجيش العربي السوري لا الطلقات نار أوقف الرمي أوقف الرمي أمن واقفا وضعية الرمي واقفا كويس بس هيك أيوة. بقية الطلقات نار كويس كويس آه، لن نستحي من أحد لأن الشريف لا يستحي في الحق من أحد ومن يريد أن يسيء إلينا سنرد عليه بما يجب ويلزم لأن الحياة بلا رسالة لا معنى لها والحياة بدون قضية لا معنى لها